အစနာစာကွာတဲ့တိသွဲနဲ့ဘာချန်လဲဖဖလောဆောင်ဝဲလမှာကလောဆန်းဆန်းမော်လဖနောင်းကြမလို့မဘာသာပိုင်ချောင်းအတယ်ချီအတယ်ရအတယ်ထုံးတဲ့နောင်းကြမလို့အရင်စတော့မဘာတရထောင်းနောင်းကြမလို့မဝင်တာမွေချနောလဲကြမလို့လောထဲတာခဲဝင်းတာလောခဲဝင်းဝင်ရဟမချနောမအေးလောချန်လောပြပြမမောလို့တိကြမလို့ဟောမလီထောင်းလီထောင်းလေးရလေးရလေးတီးတဲ့နော်လောထဲတာလောထဲဘာချန်ကလောဆန်းဆန်းမော်နောကြမလို့တော်တော်ဝဲတာလဲ plan okay ဝဲတာလဲ ปนงเนาะปนงเนาะไม่กูเวลาไม่ชนะเลยจับเดี๋ยวไอซีเอลเอไอซีเอลเอเนาะสัญญาเราหัวอยู่เนาะโอ้ทวนบาตยาอินเซอร์บาตยาท่านน้องจับเดี๋ยวกูเวลามวยมวยสามสี่ห้าหกอันเนี่ยเนาะป้าตัวน้องบามันน้องเลยเนาะป้าเลยบามันน้องเลยเนาะป้างานบามันน้องเลยเนาะป้าชาวน้องมันบามันน้องเลยเนี่ยเชอตัวเลยงานชอบอยู่จากใครตียาจับเดี๋ยวเลยมันในหูเขามันบาราเวงเวลาไปสายสายอะไรจับเดี๋ยวเขาหุ่นนี่ที่ชาเนาะมันขนาดตียาแต่ยาจับเดี๋ยว ပိတုမန်ဘာသာပချောတိုင်ချစ်တရတဲ့ကြမခဲရင်မနော်တော့တရားတဲ့ကြဘာသာလို့ပြောဖလောက်ဆောင်လိုက်ကွာဒီဆိုင်မလို့ပြရတဲ့တေတုနဲ့နော်ပတ်သုံးနော်ပတ်သုံးတော့မဘာမှကျွန်တော်လည်းလွတာသုံးချက်စတင်ပါဘာစာတော့သမယနဲ့သမယမနော်လဲကြဘလို့လွတာနော်ပတ်တီလွတာမနော်လဲကြဘလို့အသိဝင်းသဖာနဲ့အသိဝင်းသဖော်ဝန်တော့ကြဘလို့လွတာနော်ပတ်နီးမဘာမှကျွန်တော်လည်းကြဘလို့ PC เนาะကြပြီဘာချန်လဲအမ executive เนาะအမြအာလဲအဖလဲခေါ်เนาะအဝန်မားကြပြီလို့ဒါမှမလို့ပြလဲနော်ပတ်တော့တော့ကြပြီမလို့အကျွန်တော်ကြပြီဘလို့တရားသားလဲကွန်မနီနော်လို့တရားသားခဝင်တော့လာလပဲဒီမွေကြီးရနေတောက်ဖဲနိုင်ဖဲအာလဖဲတဖဲလဖဲနိုင်ဖဲတဖဲလို့တရားသားမဘာထောင်းအချိုအကုန်ချမလူနော် တော့ဖះတော့ပတ်တော်စတဲ့တော့ဘာမှမပြောသူနဲ့ဣဓမဝါကြသူလောဝလောဝနမလေးထောင်းလေးထောင်းလေးရသိရနော်ကိုကဒီလော့ရနဲ့ဘာချန်ဖခခဲဝဲတော့မဆဆိုင်မလို့ဖာလောင်းကြဘူးစတဲ့ခါတော့ဖះဘာစာတော့တယ်မိုက်ကိုကိုကဒီတော့နော်ဟဲဣဓမဝါကြသူခမလို့ပြဟဲထောင်းလေးထောင်းလေးရသိရနော်တော့ဖះတော့ပတ်တီနော်ကြလူအာမမနော်လဲဘာဝင်အသိသဘောအဝန္တာအမအစကုထေနော်လက်ဖလဲဟောရနဲ့ ว่าตากมนี่ก็เลยยอดดีแล้วเพิ่นนี่เพิ่นเพิ่นเราเลยไปนอกจากมันบาทอมมาลัวอะไรเนี่ยแค่มันลนนั่นแหละเทรนนิ่งเดลิสตาเลยเนี่ยจะจองเขาลมาว่าใจเราว่าคำลิทองลิทรยาสีเนาะเราแท้ละคำลบที่ได้เชลจองแม่ขัดที่ได้ตั้งเอาไว้ได้สิของเป็นนุ่งเนาะมาบาดีมาใบทอมากว่าดีเนาะเราแท้เอาแช่ขับมาลงเปลี่ยนตัวนอนจับดูบาไม้นอนเลยจับดูว่าตาหลันหนึ่งใบละเพ้อ လာတော့ဘဲလဖအာလာနေဘဲလဖဝိုင်းငါဝိုင်းငါတာစုပိပွဲတယ်နော်ကြိုက်ခမဘာထောင်းနော်ဟာလာထောင်းတဲ့ကြိုက်ခလာထောင်းကြိုက်လို့လောဝလောဝဟာအမြတ်တဲ့နီနော်တော့ကြတာကိုဟာဒီနော်ဘာတိရကိုဟာဒီနော်ဆုံးလာဆိုင်အောဆုံးလာဆိုင်ကိုဟာဒီနဲ့ယူနော်နော်ပတ်သုံးဝန်တော့ကြလို့မကဲနော်ပတ်လေးလို့နော်ပတ်လေးနော်ကြိုက်ဘဒူနော်ပတ်လေးချက်နော်သိမ့်ယူပါတယ်ခဘာမလူရောတာနော်ဟဲ့လေမလူရောတာပါကြခမလေးထောင်းလေးထောင်းလေးရစီနော် လော်ထရလာဝါချန်နဲ့တော့ပန်းလီနောကြပြီဖီတာတီနိသောလေးရနဲ့လိမ့်မဲခေအီဝင်းတော်ခေအီတရတဲ့တော့ပန်းလီနောမဘာသိန်လူဘာမလူအသာလိမ့်မဲအနေမထရဘာမလူအသာလိမ့်မဲမနောလဲကြပြီနော်ပါတီနောလွေတာကုမ္ပဏီမချန်လေးဟကလောယောအကြောင်းဘာချန်လေးကုမ္ပဏီအကြောင်းတော့ကြတယ်ဘာတရ PC အကြောင်းကိုကုမ္ပဏီကြောင်းလည်း PC အကြောင်းတော့ကြတယ်ဘာတရမြတ်တိတိကျချနော်ဘာလင်လူတိတိကျချ တရားသိပေတို့မတရားဘာတရားနော်တရားခလာတရားကြတူခမတိထောင်းထောလေးရတီနိုင်မဲပြီးဟကုံနေကြောင်းလည်းပြီးစီကြောင်းဘာတရားနော်ငါပါနီဘာချန်လေးအဲစီကွဲစီကန်တွေကိုလည်းနော်တရားတာဘာချန်လေးခေါကလောရပနုံးလည်းအတိကြခမဘာတရားတိချခမဘာမှလူဟောတာတိတိချချဘာတရားတိချနော်ဟလာတရားကြဘူးခမတိထောင်းထောလေးရတီနော်ခမဘာမှလူဟောတာသူအသီး နော်နော်ပါသောနော်ပါသောမလိုအပ်တော့လဲကြပါတူလွယ်တာအမေဖြည့်အမေဖြည့်လေးကြပါတူဘာတရနော်ခလခလမလောတာလောဝဟတရတီဘာလဲဘာတရနော်ကြပါတူဟာဒီအဟုခမနေနေဝန်တာခဒီလောဖလဆောင်ကြတယ်ဖလအောင်ချဟောလောဖလအောင်ချဟောပေတုခတောမဘာတုပေတုခဖျဲမဘာတုကြခအတိတ်ကအမေအဖြေခမဘာမလူသားနော်ဟလမလူရသမြကြတူ ခမလောပတိလဲခတိလောပလောခလွန်ဖလဘာကြလို့ဖလမဖူခန့်တော့မော်ရနဲ့အမြင်ဖြစ်ကြဘလူမဘာလို့တရားတချဥပမာပိတုယမလောတို့ဟဝင်းအပုဥပမာခတိလောဘလောဖလဆောင်ရနဲ့ဖလဆောင်အေအောင်ကြဟပေးတို့ကြ